Jeg hedder Morten Kjærsgaard, og jeg er øh, direktør i Magenta, som er på digitaliseringsmessen i dag. Vi er leverandør af en række os produkter, blandt andet os Webscanner og øh, os CPR Broker, og så har vi nogle andre produkter i pipeline. Os2 er, kan man vel sige, vores primære kunde, eller de kommuner, der er i Osto, og øh, os Osto er voldsomt afgørende for os. Det er vigtigt, at kommunerne taler sammen, at de udveksler kode og har en dialog om udviklingen. Det er sådan set det, vi lever af. Så jo mere kommunerne taler sammen, jo bedre går det for os i, øh, i vores branche som open source